لانا دي ضايعه على فكره وهتضيعك معاها اتلمي ما تتهدي بقى انت وهي لا قولي حل في المصيبه اللي انا فيها دي